Tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar Sudah coba berbagai Sisa dari kisah ini Hanya kau takut ku hilang Berdebaran apapun Menuju kata pisah Jangan paksakan genggamanmu Izinkan aku pergi dulu Kau masih bisa melihatku Kau harus percaya Ku tetap teman baikmu Sudah coba berbagai cara Agar aku bisa bersama Yang tersisa dari kisah ini Hanya kau takut ku hilang Perdebatan apapun menuju kata pisah Jangan paksakan genggamanmu uh, Izinkan aku pergi dulu Yang berubah hanya tak lagi milikmu uh, Kau masih bisa melihatku Kau harus percaya tetap teman baikmu oh, oh, oh. bahagia tak lagi ku milikmu uh, Kau masih bisa melihatku Kau harus percaya